Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi imekabidhi jamii asilimia 30 ya mapato yanayotokana na maeneo ya uhifadhi wa bahari Zanzibar kwa idara ya uhifadhi wa bahari, kwani huleta mafanikio na kuweza kukuza utalii ndani ya nchi. Mwandishi wetu Zuhura Salum anatujuza zaidi. Waziri wa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame Amesema mafanikio hayo yanakwenda sambamba na juhudi za serikali ya Zanzibar katika kuimarisha sekta ya utalii na kuweza kusimamia uhifadhi wa mazingira ya bahari sambamba na kuimarisha mifuko ya mapato yanayotokana na uhifadhi wa bahari. Hivyo amewataka wadau kuungana na kuhifadhi mazingira ya bahari kwa kupinga vita uvuvi haramu, kutupa taka baharini na ufukweni. Wadau wote tuungane kuhifadhi mazingira ya bahari kwa kupiga vita uvuvi haramu, utupaji wa taka taka baharini na ufukweni, hasa zile taka ngumu na hatarishi ikiwemo plastic na mambo mengine. Lakini pia tujitahidini kulinda na ya kuyakuza mazao ya samaki, mazalio ya samaki na uhifadhi wa mikoko, matumbawe na nyasi za bahari. Matumbawe, nyasi za bahari pamoja na mikoko yote ni vivutio vya kitalii, lakini sisi tuliopo katika visiwa hivi tuelewe kwamba maisha yetu na oksijeni tunayoivuta kwa kiasi kikubwa inachangiwa na mikoko iliyoko baharini. Kwa hiyo tukiiathiri, tutegemee kuathiri pia afya zetu, hasa wale ambao tunakaa karibu karibu na bahari. Wataalamu wanasema ile ndio inazalisha oksijeni kwa wingi kuliko miti mingine yoyote. Lakini haya matumbawe, nitamani mkurugenzi, katika presentation yako ungetuonesha kidogo namna gani matumbawe yanavyoweka haiba nzuri ya baharini na vivutio vya kitalii, kwa sababu kwenye matumbawe ndiko utakuta sampuli ya samaki tofauti tofauti. Lakini pia katika suala zima la nyasi za bahari ndugu wanahifadhi na wananchi wanaotusikiliza, tumeathiri maeneo mengi kwa kuondosha zile nyasi za baharini ambazo sisi Zanzibar kwetu ni za upekee. Maeneo mengi hawana hizo hizo rasilimali. Kwa hiyo rasilimali zetu tulizonazo lazima tuzilinde. Lakini tatu, kuongeza mapato. Tutakapofanya haya ambayo nimeyatanguliza, tutaweza kuongeza mapato katika hifadhi zetu, na pengine mgao ujao sasa kwa mikakati ambayo tumeipanga hapa, watu wataondoka na kuanzia milioni mia moja na kwenda mbele. Kwa hiyo wadau wote tuunge mkono dhana ya utalii endelevu unaojali mazingira kwa wote. Mbali na hayo, ameagiza taasisi inayohusika na uhifadhi wa bahari kuwatambua wanaofanya biashara za baharini ambao hawaingizi mapato sahihi kuhakikisha wanafuata sheria na taratibu ili serikali ipate kufaidika na hilo. Nichukue nafasi hii kama waziri wizara ya uchumi wa bluu kuagiza wale wote ambao wanafanya biashara za bahari, kwanza tuwaite tukae nao, lakini lazima na wao, kwa sababu wanafanya biashara na kuna mapato ambayo wanaingiza, na kwa sababu wanatumia bahari, na kwa sababu wanaathiri bahari, na kwa sababu sisi wizara tuna dhima ya kurejesha kilichoharibika, lazima watulipe. Nikiripoti Zuhura Salum, tvtv TV.